la arroz! Mi nombre es José Luis Hernández Beltrán, vengo de la cuenca antigua, en el, estado de Veracruz. Eh, bueno, formo parte del colectivo Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por Ríos Libres. Esa es eh, la forma en que nos identificamos como colectivo y bueno, llevamos ahí una lucha de resistencia por la defensa del río. Pues ya hemos, a, través de los diferentes encuentros como este, festival eh, mundial de, la, resistencia y las rebeldías, en contra del capitalismo. Creo que hemos eh, logrado ya eh, sacar eh, un poco más a dar a conocer el movimiento y bueno, pues estamos aquí precisamente porque consideramos que es importante que conozcan cómo es que nosotros hemos iniciado esta resistencia, esta lucha. Este, tenemos aproximadamente cuatro años, iniciamos en el 2010. Eh, precisamente eh, empezaban los rumores en el 2010 de que se iban a construir unas presas en este río, el río Los Pescados, que está pues, ubicado en la cuenca La Antigua. Les voy a dar un poco eh, cuál es la ubicación exacta, está en el mero centro, centro del estado de Veracruz, atraviesa prácticamente todo el estado de Veracruz, nace en el estado de Puebla y desemboca al norte del puerto de Veracruz, ahí en el Golfo de México, es donde desemboca este río y en donde se pretendía hacer una serie de, presas y digo que se pretendía porque a la fecha nosotros hemos parado este tipo de proyectos que llamamos proyectos de muerte este, en el predio donde estamos ubicados eh, desde el 20 de enero de este año eh, es cuando empieza más, más dura la lucha, más dura la resistencia y eh, porque ya habían metido máquinas para empezar a trabajar y hacer este, una presa. Eh, la propia empresa, que es una empresa extranjera, es una transnacional, eh, es brasileña, se llama Odebrecht, tiene la, tenía la intención de que marzo de, el 3 de marzo de, este año del 2014 iniciaba la construcción de la presa en, la, en el predio Tamarindo que está ubicado en el municipio de Coatepec, muy cerca de Jalcomulco y que iba a tener una dimensión de 700 metros de alto la pared, por, este, digo, 700 metros de largo la pared por, por 100 metros de altura y que iba a invadir un territorio de alrededor de 450 hectáreas que se iban a inundar con la presa y que estaba, está o que pretendía afectar alrededor de 42 eh, comunidades en donde se están albergando eh, más o menos un total de 1.200.000 habitantes. Estamos hablando de entre el 10 y el 12% de los habitantes del estado de Veracruz y que por eso nosotros consideramos que es importante defenderla, es importante luchar por este río porque sabemos que el río nos da vida, es una, es una vena de nuestra madre tierra y que además, bueno, pues eh, nos, tocó, nos tocó a nosotros vivir este, este momento y si alguien pretende eh, robarnos este recurso natural que es de de todos los mexicanos, pues nosotros estamos para impedirlo, por eso estamos en esta resistencia. Bueno, es eh, la lucha que nosotros hemos iniciado, eh, eh, ciertamente es una lucha totalmente ajena a los partidos políticos. No tenemos nada que ver con, los partidos políticos porque sabemos que todos los partidos políticos este, han negociado, se han puesto de acuerdo, los curitos, y han arreglado todo. Eh, cuando un movimiento se levanta, normalmente son los pseudo líderes los que llegan y apagan este, este tipo de movimientos, les llaman en, el gobierno, les llaman apagafuegos. Y nosotros hemos optado y hemos, hemos dicho a través del colectivo, porque somos un colectivo, no tomamos las decisiones este, por sí solos, eh, consultamos al, al pueblo, las decisiones son del pueblo, es de una asamblea. Por eso luchamos también porque los ejidos se mantengan como tales, porque el ejido es la parte en donde las decisiones son a través de una asamblea y consideramos que eso es lo, realmente democrático, ¿no? que en el gobierno se pregona y que no se cumple para nada. ¿no? Dentro del colectivo no hay un líder, rompimos con ese formato también de que solamente un líder es el que controla y lleva un movimiento, porque consideramos que los líderes hasta el momento, o pseudo líderes, que se han dedicado solamente a organizar, pero luego con el tiempo a negociar, como lo vemos en, diferentes movimientos. ¿no? Nosotros consideramos que lo que es la lucha por el río, la lucha por el territorio y, y todo este tipo de luchas en donde están involucrados los recursos naturales, no deben de ser negociados. Simple y sencillamente hay un rotundo no a que no se destruyan, esa es nuestra postura y no es una postura, digamos, que va en contra del desarrollo, sino consideramos también que este tipo de desarrollo no beneficia en nada a las comunidades que están encavadas en la cuenca, no las ayuda en nada, la producción de energía eléctrica no es para nosotros, el hecho de que se estanque el agua tampoco va dirigida para nosotros, o sea, no tiene nada que ver con eh, los beneficios de los pueblos, este, porque al contrario, un, pueblo en donde se construye una presa y no, lo, no porque nosotros lo hayamos experimentado, lo hemos visto en otros estados de la República Mexicana, en donde se construye una presa, normalmente la gente de, ser pobre pasa a ser lo que le llaman los más pobres, ¿no? y nosotros hemos tenido muchos logros al interior del movimiento, los hemos tenido porque mandamos a la fregada a una empresa eh, líder en construcción de presas, que es brasileña, y, la sacamos de, esta zona, no la dejamos que construyera, sacamos su maquinaria. Aparte hemos logrado organizarnos y romper con los partidos políticos, hacerlos a un lado, sabemos que ellos no nos van a traer nada de beneficio también a, a nuestra población. Y bueno, defendemos la auténtica lucha desde los pueblos. Ahí está la verdadera lucha, ahí estamos y yo aprovecho este momento también para poderles decir a ustedes que ojalá y pudieran estar con nosotros el 20 de enero. Cumplimos un año en plantón permanente, este, estamos día y noche, este, tenemos 16 grupos de guardia que están permanentes de hombres y 15 grupos de mujeres que también están permanentes día y noche. Creo que eso es uno de los logros muy grandes que hemos eh, este, tenido y que eso también nos da para adelante, por eso estamos con gusto aquí. Y créanme que hacemos todo con gusto, o sea, en las peores, en las peores este, eh, condiciones a lo mejor nos cuesta mucho llegar acá, eh, con cooperación y con lo que quieras, pero llegamos, ¿no? Y, aquí estamos, con gusto lo hacemos, de, ser portavoces de lo que está sucediendo en esta lucha y que además conocer las demás luchas para poder fortalecernos más.